Good morning. Sì, eh, qui sono le 10. Eh, eh, dico in questi casi, certo non proprio mattina prestissimo, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, oh semplicemente. Oh, semplicemente. David Lynch, it's April 18, 2022, and it's uh, it's uh, Monday here in Naples. In this moment seems a clear morning, very clear morning, and very still right now. Uh, 6, 64 and 4 Fahrenheit around 18 Celsius, and this means that it's that day really, really, really, really soft, like in this days and this period. Sì, bene così, eh, per quanto concerne il video Thoughts eh, dei pensieri, non lo so se lo faccio ma nel caso se lo faccio ovviamente è sempre separato da questo quindi occhio Anyway, as he and you will just see from the window, I think that this afternoon the temperature potrebbe salire, ma non lo so in realtà perché faccio una correzione eh, mm, non è very still right now perché c'è anche un vento abbastanza forte, un po' come ieri, eh, però uh, the really important thing it seems that with the atmosphere uh, <laughs> we are going to be enjoying those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine all eh, along the way, sì, vabbè, qua meno ore rispetto a voi perché c'è una mattinata inoltrata. Bene così, che dire, in questi casi, rispetto a ieri che era, era stato veramente brutto, per cui... Say the this, so from the mythical window with the orange, red, blue, green water curtain, and it's uh, green roller shooter. You me on the top, not visible, and any factor in the shot. And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Eva, great day, molto people, follow the channel the reports, un saluto davvero a tutti and also uh, I uh, like to wish, I would like to wish to everyone a very happy giorno, day after uh, Easter and also uh, you, I hope that you all have a great breakfast, il mio stomaco brontola, tra poco farò la colazione, non so il vostro se brontola ma soprattutto spero anche che lo, la facciate con those beautiful Easter eggs and chocolates eccetera sì eh, appunto ci vediamo al video tuzzo nel caso lo faccio domani